محمد عليه السلام حبيبي محمد عليه السلام وفي الفرج نرجوك بالفائد وفي الفرج اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام الله جمالا على جميعنا وألبس جمالا على جميعنا بنور النبي نوير غربنا بنور النبي نوير غربنا اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام الدولي مسجد الأقصى إيرانك الدولي مسجد الأقصى اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام الله والله الله markaan madaxiiga aga maqlo birqaamay markaan madaxiiga aga maqlo مقرميدرسا موجتي حبيك مقرميدرسا موجتي حبيك اللهم صل وسلم على اللهم صل حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام سكاري نحما حينا على العيد مو اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام الله والله أيضا لروحي ومالي ومن أهلينا لروحي ومالي ومن أهلينا اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام حبيب الإله لك الحصبو ومن حبكم لا لحسن المولى ومن حبكم لا لحسن المولى اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام الله والله الله والله الله والله الله والله حكيدني ينجح لي احمد نبي حكيدني ينجح لي احمد نبي diwani kai sunnani kaira talginnai diwani kai sunnani kaira talginnai Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام